Il pousse du raisin, qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur ce but-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre, champagne coule à flot. Et les pauvres gars qui avaient laissé des grosses laissaient monter qui qui s'encourt des guerres ne meurt jamais On secret d'innocent. La vie touche son nom, le baptême suit un matin, tous ceux qui grimpaient roulèrent dans le ravin. Maintenant il y a les vignes, il y pousse du raisin, boira de ce vin-là les larmes des copains. Sur ce but là on y fait des vendanges, on y entend les plus les chansons. Il a des semences, il des mots d'amour qui donnent le présent. Peuvent-ils songer dans leurs des étreintes qu'à l'endroit même où s'échangent leurs baisers j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des crânes